Добрый день, уважаемые пользователи программы Торксофт. Данный видеоурок посвящен настройке скидок и акций. Для работы с акциями необходимо, чтобы в пункте меню настройки «Параметры», вкладка «Скидки» был выбран усовершенствованный режим расчета условий продажи. По умолчанию у всех новых пользователей так установлен этот режим. Если установлен усовершенствованный режим, в меню «Маркетинг» доступен режим акции – Выбираем режим акции, после чего открывается соответствующая форма. Для создания акции жмем кнопку «Добавить». Открывается форма редактирования акции. Для начала рассмотрим подробно эту форму. Здесь есть несколько вкладок, каждая отвечает за свою настройку. Первая – основная вкладка «Акция». В данной вкладке необходимо ввести название создаваемой акции, дальнейшем по данному названию удобно будет сортировать, выбирать или осуществлять поиск акций. Например, распродажа. Скидка может применяться как в процентах, так и по определенной сумме в национальной валюте. В поле «Применять скидку как» вам необходимо выбрать соответствующее значение. В поле «Процент скидки» указываем необходимый процент или сумму скидки. Например, 50% скидки. Ниже отображается вид торговли, то есть на какой вид торговли будет распространяться акция – розница, опт или опт и розница. Настройка действующая. Настройка действующая означает, что акция будет действовать, например, в дальнейшем. Чтобы не удалять акцию, можно просто снять галочку, и при расчете скидки на товар данная акция больше не будет действовать. Или же просто создать заранее несколько акций и в тот момент, когда нужно будет их задействовать в вашем магазине, установить для данной акции настройку «Действующая». Если необходимо, чтобы приобретенный товар по акции участвовал в расчете накопительной скидки, то необходимо поставить галочку «Участвует в накопительной системе скидок». Возле настройки «Имеет приоритет над ограничением скидки» необходимо поставить галочку в том случае, если вы хотите, чтобы на скидку по данной акции не действовали ограничения максимальной скидки, установленные по виду товара, производителю и других ограничений. Аналогично с настройкой «Имеет приоритет над товарной скидкой». Далее переходим в поле «Товарная группа акции. Здесь можно указать определенную группу товаров, на которые будет действовать акция – чтобы создать новую группу, необходимо нажать на кнопку «Справочник». Откроется окно «Товарные группы». В верхней части окна после нажатия на кнопку «Добавить» есть возможность создать новую группу. Обычно товарная группа определяется по виду товара, производителю, сезону, бренду, то есть можно назвать распродажа сезона 2017. В нижней части окна добавляется вид товара, по которому будет проводиться акция. При нажатии на кнопку «Добавить» откроется окно «Вид товара», где с помощью списка выбираем необходимый вид товара. После этого нам обязательно нужно указать категорию, то есть участвует этот вид товара в акции или нет. Что это значит? Например, мы выбрали вид товара одежда и указали, что он участвует в акции – то есть указали «Включить». Но мы не хотим, чтобы какой-нибудь подвид данной группы принимал участие в акции. Мы снова нажимаем кнопку «Добавить», в списке выбираем вид товара, подвид, вид товара одежда, например, шапка. И нажимаем категорию «Исключить». Это будет означать, что данный вид товара не участвует в акции. При необходимости можно ограничить диапазон товаров, относящихся к выбранному виду товара, указывая производителя, сезон, поставщика. То есть, если выбран вид товара одежда и какой-нибудь производитель, то в акции будет участвовать одежда только выбранного производителя. После выбора всех необходимых видов товара нажимаем на кнопку «Выбрать». Далее нам необходимо выбрать, для кого будет действовать акция. В блоке «Акция будет действовать для» нам необходимо указать те группы клиентов, которые будут принимать участие в данной акции. По умолчанию галочками отмечены все группы, при необходимости можно снять галочку в соответствующей категории. То есть, если вы не хотите, чтобы клиенты с фиксированной скидкой и клиенты с накопительной скидкой участвовали в акции, вы просто снимаете галочки. Ниже в блоке «Акция будет действовать» необходимо выбрать, где будет действовать акция. Во всех торговых точках, в случае, если вам необходимо, чтобы акция действовала в каких-то конкретных магазинах, нужно отметить настройку только в указанных торговых точках. После того, как вы выберете этот параметр, галочками необходимо указать те магазины, для которых будет действовать данная акция. Далее переходим на следующую закладку. Вкладка на период. На данной вкладке нам необходимо указать период проведения акции. В полях дата начала и дата окончания указываем соответствующий период проведения акции. Например, с 1 марта по 23 марта. При необходимости вы можете указать определенное время и дни недели проведения акции. Вам необходимо активировать настройку в определенные дни недели и время. То есть, если вы хотите, например, чтобы данная акция была только по выходным, вам необходимо, чтобы были отмечены только суббота и воскресенье. Но, ну, например, вы хотите, чтобы акция действовала только с 18 до 22. Если вы хотите, чтобы акция действовала постоянно, то вы можете снять галочку «Использовать ограничения на период действия акции». Это будет означать, что акция будет действовать постоянно, без определенного периода. Также вы можете поставить ограничение по дате выдачи карточки. Необходимо активировать переключатель «Использовать ограничения по дате выдачи карточки» и выставить определенное количество дней после выдачи карты. Закладка на количество. Данная вкладка содержит несколько условий. Количество разных товаров чека. В этом поле необходимо указать количество разных товаров в чеке одной реализации, которые необходимо для действия акции. Можно выбрать также товарную группу, которая будет входить в чек. Например, если вы укажете 2, то это будет означать, что необходимо купить две любые вещи в одной реализации, а на третью будет распространяться скидка по акции. А если при этом будет указана товарная группа, то при покупке двух любых товаров из указанной товарной группы на третий товар по товарной группе «Акция» будет действовать скидка 50%. В поле «Количество товара» указывается количество товара, которое должно быть в чеке для действия скидки, которая задана у нас на первой вкладке. Или настройка «Общее количество товара в реализации». Указываем то количество товара, которое должно быть в чеке для начала действия акции – Аналогично настройки количества разных товаров в чеке, только при данной настройке товар в чеке может быть любой, разный или одинаковый. Далее вкладка на сумму. Акция будет наступать в том случае, если сумма прайсовых цен в реализации будет выше указанной суммы. Закладка на один товар. Данная вкладка позволяет указать количество товаров активизирующей группы и указать эту активизирующую группу. Обратите внимание, что скидка в этом случае предоставляется на один товар. В поле количество товара активизирующей группы указываем то количество товара в одной реализации, которое необходимо добавить в реализацию, чтобы акция вступила в действие. В поле «Применять скидку на товар» мы должны выбрать, в каком порядке будет применена акция на тот товар, после добавления которого в реализацию сработают условия акции – в порядке ввода или на самый дешевый товар количество товаров, на которые применять акцию на один товар. Можно выбрать только на один товар. В данном случае скидка будет распространяться на одну единицу товара в чеке и делиться на количество товара в реализации. То есть, если в реализацию попадет другая единица товара, на которую может быть применена акция, на нее скидка уже не будет распространяться. Также можно выбрать настройку по количеству срабатывания условий акции. Если вы укажете количество активизирующей группы 2, и на самый дешевый товар, то при покупке четырех товаров в одном чеке акция сработает на два дешевых товара в реализации. Также вы можете настроить отдельную скидку на каждый товар. Например, на первый товар 10%, второй товар 20%, на третий 30%. Или, например, с помощью данной вкладки на один товар вы можете настроить акцию «Три вещи по цене двух», более подробно настройку данных акций мы рассмотрим в наших следующих видеоуроках. Рассмотрим следующую вкладку «Добавлять к скидке». Эта вкладка отвечает за то, как применяется скидка, то есть происходит арифметическое суммирование скидок или применение скидки на скидку. В чем отличие? Если у клиента по карте уже есть скидка 5% и по акции должно предоставиться 10%, то при арифметическом суммировании это получится 15% скидки, а при применении скидку на скидку это будет 10% от суммы уже с примененной клиентской скидкой. То есть это будет немного выгоднее вариант. Здесь же мы можем выбрать тип скидки, которое будет применено, например, арифметическое суммирование скидки. Нажимаем «Добавить» и выбираем вид скидки – разовая, скидка клиента, скидка ко дню рождения, скидка по другой акции и товарная скидка. Переходим дальше по вкладкам. Вкладка «Управляющие штрих-коды». Управляющие штрих-коды необходимы для активации создаваемой акции, так называемые флайера. То есть без сканирования штрих-кода акция действовать не Можно создать один штрих-код. Для этого нужно нажать кнопку «Сгенерировать штрих-код» и выбрать количество 1. При этом в поле «Использовать управляющие штрих-коды» нужно выбрать неограниченное количество раз. Также вы можете создать несколько штрих-кодов, ввести нужное количество, например, 50 управляющих штрих-кодов, но тогда в поле «Использовать управляющие штрих-коды» нужно выбрать, чтобы они срабатывали один раз. На данной вкладке можно распечатать созданные штрих-коды или вы можете заказать печать любой типографии. Следующая вкладка «Клиенты». На данной вкладке мы можем выбрать ограничение действия акции по клиентам. Можно выбрать, что нет ограничений по клиентам, или акция будет действовать только по выбранным клиентам, или исключая выбранных клиентов. То есть, если мы выберем только по выбранным, в таблице нужно указать клиентов, для которых будет или не будет действовать акция. Например, можно исключить клиентов, у которых скидка больше 10%, нажать на кнопку «Выбрать клиентов», отфильтровать необходимых клиентов и нажать «Выбрать». То есть для выбранных клиентов будет действовать акция, или исключая выбранных, если будет выбрана данная настройка, акция будет действовать для всех клиентов за исключением указанных в данной таблице. Переходим на следующую вкладку «Результат». На данной вкладке отображается трактовка созданной акции в письменном виде по всем добавленным вами условиями. Вы можете посмотреть товары, на которые действует акция. Для этого нужно нажать кнопку «Посмотреть товары, на которые действует акция». Откроется окно со списком товаров, попадающих под созданную акцию. Последняя вкладка «Комментарий». На данной вкладке можно при необходимости оставить какой-нибудь комментарий, какое-нибудь описание к вашей акции. В качестве примера рассмотрим настройку акции «Распродажа сезона», то есть распродажа товара прошлого сезона. Для того, чтобы создать акцию, нажимаем кнопку «Добавить». Пишем необходимое нам название, понятное название, чтобы в дальнейшем могли найти эту акцию, понять, что это за акция. Например, Распродажа сезона 2015. Пусть это будет акция «Скидка 50% на данные товары». Акция действующая, принимает участие в накопительной системе скидок, имеет приоритет над ограничением скидок и пусть имеет приоритет над товарной скидкой. Для такой акции нам необходимо выбрать товарную группу акций, то есть товары сезона 2015 жмем кнопку «Справочник». Создаем товарную группу, например, «Сезон 2015». Далее нам необходимо добавить ту группу товаров, которая будет принимать участие в скидке, то есть товары сезона 2015 года. Переходим на вкладку «Сезон». «Добавить» и выбираем необходимый сезон «Осень-зима 2015». Категории выбираем «Включить». Таким образом, товарная группа «Сезон 2015» принимает участие товары «Сезон осень-зима 2015». Акция будет действовать по всем торговым точкам. Здесь оставляем все без изменений. На период выбираем, например, с 1 марта по 31 марта. Мы можем посмотреть результат, что скидка по акции распродажа сезона 2015 составляет 50% на каждый акционный товар, и акция распространяется на товары, которые входят в группу сезон 2015. Теперь проверим, как работает данная акция. Заходим на форму «Реализация», Для того, чтобы посмотреть, действует наша акция или нет, нам необходимо добавить товар сезона 2015. фильтре указываем нужный сезон – осень-зима 2015. У нас есть также весна-лето 2015, но для акции мы указали только осень-зима. Выбираем осень-зима, выбираем любой товар и добавляем в реализацию. Как видим, предоставилась скидка 50%. Для того, чтобы проверить, что наша акция не распространяется на другие товары, добавляем другой товар в реализацию – фильтре выбираем сезон весна-лето 2014. Добавляем товар. Как видим, на данный товар скидка не сработала. Следует отметить, что можно проанализировать акции, посмотреть, какие акции являются самыми популярными. Для этого необходимо зайти в пункт меню «Анализ», анализ скидок. На данной форме необходимо выбрать тип скидки «Акция», выбрать период, который вас интересует, после чего отобразится перечень товаров за указанный период. В колонке «Акция» отображается название акции. С помощью переключателя «Товар, который продан с помощью управляющего штрих-кода» можно отобразить перечень товаров, которые были приобретены с использованием управляющих штрих-кодов помощью фильтра «Сотрудник» можно посмотреть, кто из сотрудников осуществляет наибольшее количество реализаций со скидкой. На этом наш видеоурок завершен. Настройку часто используемых акций смотрите в наших следующих видеоуроках. Спасибо за внимание. Успешной вам торговли с продуктами компании Торксофт.